Aprender maestro, Hola a todos, mi nombre es Laura Nao y yo hoy quiero compartir con todos ustedes un testimonio acerca de cómo Jesús de Nazaret cambió mi vida. El cambio que yo tuve, el cambio verdadero que Dios hizo en mí, fue el alejarme de una vida muy vacía que yo llevaba, tanto en Colombia como acá. Una vida llena de vicios, de licor, de, rumba, una vida en la que quizás estaba muy rodeada de personas, pero en el fondo todavía tenía un vacío que solo Jesús lo pudo llenar. Eh, estoy completamente enamorada de Dios, con muchas ganas todos los días de, conocer más de Él, de buscarlo más, de recibir más de, sus bendiciones y la verdad con ganas de que todo el mundo que me conozca a mí sepa mi testimonio y que por mi testimonio muchas personas también lo conozcan a él. Una de las muchas bendiciones que yo recibí de Dios fue una sanidad. Yo tenía un problema hormonal que desde Colombia lo estuve tratando con, con pastillas tenía que tomarlas regularmente cada mes por más o menos 5 o 8 años era lo que inicialmente el médico me había dicho, estipulado pero el Señor me sanó completamente, hoy día